صباح الخير صباح النصر صباح التفاؤل الله الجيش العربي اللي سوريا авиации. БМП и «Шилка» прикрывают танки, атакующие противника. Вот справа попадание акации в позиции боевиков. Танки, врываясь на оперативный простор, стреляют из пулеметов, а затем и основным орудием. Шилка подавляет позиции согласно плану в домах за частным сектором. Быстро выстрелив, танкисты берут левее и входят на территорию школы. Танк лишен маневра, а соответственно может быть уязвим. Все силы сейчас концентрированы на прикрытии танков от удара боевиков. Нельзя допустить удара даже из гранатомета. Экипажи БМП-2 и Акация планомерно расстреливают позиции боевиков не давая им шанса ударить по работающим танкам. Это результат работы акации верхние этажи сложились, лишив боевиков сектора обстрела. Танкисты бьют по домам частного сектора, примыкающего к школе. БМП же меняет угол обстрела, чтобы максимально охватить позиции террористов. И снова отлично показывает себя танк в умелых руках сирийских экипажей. Отличная подвеска и мощный двигатель позволяют танку свободно перемещаться в этих завалах железобетонных конструкций. всегда важна слаженность работы подразделений сирийской армии. Успешная работа одного экипажа – это залог успешной работы всех подразделений. Экипаж БМП внимательно простреливает позиции боевиков, не допуская обстрела работающих танков. Первый танк сейчас работает на территории школы, второй контролирует фасад бизнес-центра. Зенитка, засекая движение боевиков, быстро отправляет их в мир иной. Перед первым танком кажущиеся непреодолимыми завалы железобетонных конструкций. Танкисты должны быть предельно внимательными сейчас и не пропустить боевика с гранатометом. Шилка прикрывает танкистов от применения противотанковых ракетных комплексов, а танкисты должны внимательно следить за линией соприкосновения. экипаж бьет по зданию бизнес-центра справа, откуда могут появиться боевики. поступает команда двигаться вперед. И первый экипаж с наскоку преодолевает поваленную несущую колонну на своем пути. В это время второй экипаж обрабатывает позиции справа. Первый экипаж движется прямо. Сектор обстрела скрыт от первого экипажа остатками забора. Командир приказывает снести его корпус. этом узком пространстве, как обычно, отлично показывают себя водители-механики. Корпусом выдавливается забор и открывается сектор обстрела для танка. Давай назад. Назад, хватит. Стой. Вправо еще чуть-чуть. Вперед. Хватит. Вот так. Назад. Давай назад. Закончишь забором, отработай пулеметом. Как только открылся сектор обстрела, танкисты, прицелившись, бьют по позициям боевиков. Плотность огня высокая, и боевики не могут, как накануне, ответить по нам из гранатомета и других средств. Также боевиков продолжает обстреливать Шилка. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, ANNA News, Дамаск, Сирия.